स्वागत छ तपाईँहरूलाई साइमन राई युट्युब च्यानलमा म हु Simon Rai founder and CEO of your own internet business platform Simon zone dot com as well as a young online entrepreneur stage network marketer म तपाईँहरूलाई आज विशेष गरेर स्टेजको लास्ट टाइम हामीले प्रेजेन्टेसन पढ्यो देन आफ्टर चाहिँ हाउ टु रेजिस्टर आइडी पढ्यो देन आफ्टर आज चाहिँ विशेष गरेर कसरी तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो क्लाइन्टको जस्तो काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने कञ्चनपुरको अथवा पोखरा हुनुहुन्छ भने चाहिँ बुटोलको अथवा चाहिँ धरान हुनुहुन्छ भने चाहिँ झापाको कसरी चाहिँ प्रडक्ट आफ्नो क्लाइन्टको अर्डर गरिदिने त्यो विषयमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ केही कुराहरू सेयर गर्नेछु यदि पहिलोपटक तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यस्तै यस्तै इन्फर्मेसन प्र्याक्टिकल इन्फर्मेसन पक्कै पनि तपाईँहरूले गेन गर्नुहुनेछ किनभने मैले अनावश्यक कुरा यो युट्युब च्यानलको माध्यमबाट सेयर गर्दिनँ सो त्यो कारणले गर्दा ढिलो नगरिकन म तपाईँहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु please if you are not subscribe yet please don't forget to subscribe तलको साइटमा okay and bell icon hit गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नेछु ओके सो आजको यो सेसनमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ हाउ टु अर्डर प्रडक्ट भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाउन गइराखेको छु ओके सो प्रडक्ट अर्डर गर्नु अगाडि तपाईँहरूलाई के थाहा हुन आवश्यक छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रडक्ट लिस्ट गर्ने चाहिँ प्रडक्ट लिस्ट गर्ने वे चाहिँ थाहा हुन आवश्यक छ ओके सो प्रडक्ट लिस्ट कसरी गर्ने त भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यो टाइपले चाहिँ प्रडक्ट लिस्ट सबभन्दा चाहिँ प्रडक्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ओके सो यो टाइपले प्रडक्ट चुज गर्नुभयो भने सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर आइडी होइन जुन तपाईँहरूले चाहिँ रेजिस्टर गर्दा कुन डिस्ट्रिब्युटर आइडी हाल्नुहुन्छ त्यसको डिस्ट्रिब्युटर आइडी हुन्छ देन आफ्टर एड्रेस कहाँ हो कहाँ हो होइन जस्तो यो एकजनाको मेरो आफ्नै छ यो होइन पृथ्वी चौक पोखराको लागि छ होइन यस्तै म अर्को पनि देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई देन आफ्टर फोन नम्बर अनि त्यस पछाडि तलपट्टि चाहिँ सिक्वेन्सियल नम्बर अनि त्यस पछाडि प्रडक्ट नेम अनि त्यस पछाडि प्रडक्ट प्राइस र पी कोड तपाईँहरूले राख्नुहोस् त्यही हुन्छ प्रडक्टको लिस्टिङमा नै हुन्छ र क्वान्टिटी कति हो र टोटल कति छ सबै तपाईँहरूले चाहिँ one two three four five गरेर चाहिँ प्रडक्ट लिस्टिङ बनाउन सक्नुहुन्छ यो लिङ्क पनि म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु जब यो लिस्ट गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको प्रडक्टको अमाउन्ट कति आउँछ त्यति नै तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त डिपोजिट गरिदिन सक्नुहुन्छ ओके ब्याङ्कमा यसरी चाहिँ तपाईँले मेगा ब्याङ्कमा पनि डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले एभरेज ब्याङ्कको माध्यमबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो यसरी ब्याङ्क डिपोजिट गरिदिनुहोस् देन आफ्टर जब यो डिपोजिट तपाईँहरूले गरिसक्नुहुन्छ देन आफ्टर तपाईँहरूले चाहिँ एउटा यो लिङ्क यो लिङ्क पनि यो फर्मेट ब्याङ्क डिपोजिट फर्मेट पनि म लिङ्क राखिदिनेछु यो मेरो ग्रुपबाट साइमन राई ग्रुपबाट टिम साइमन राई ग्रुपबाट हुनेछ र त्यो सँगसँगै म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो हेल्दी लिभिङ नेपालको इमेल र यो कसरी चाहिँ तपाईँले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ सेयर गर्दैछु इम्पोर्टेन्ट नोट पहिलो नोट तपाईँहरूलाई म गराउन चाहन्छु यदि तपाईँहरूले चाहिँ फाइभ थाउजन्ड भन्दा माथिको चाहिँ प्रडक्ट अर्डर गर्नुहुन्छ भने कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन अर्डर भनेर चाहिँ दिनुहोस् ओके यदि तपाईँहरूले चाहिँ फाइभ थाउजन्डभन्दा कमको अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ न्यू मेन्टेन अर्डर दिनुहोस् ओके देन आफ्टर अरू चाहिँ सेम नेम एउटै भइहाल्यो फोन नम्बर एउटै भइहाल्यो एड्रेस एउटै भइहाल्यो ओके भन्नुको अर्थ यही एड्रेस राख्नुपर्छ यही नेम नम्बर राख्नुपर्छ भन्ने होइन आफ्नो क्लाइन्टको नेम नम्बर अर्डर तपाईँहरूले नोट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो छ है पहिलो तपाईँहरूले नोट गर्नुपर्ने कुरा यो छ सो म यहाँ अर्डर गर्न गइराखेको छु म जान्छु जिमेल डट कममा जिमेल डट कममा एन्ड देन आफ्टर जब जिमेलमा गइसके पछाडि तपाईँहरू पनि जिमेलमा जानुहोस् एन्ड देन आफ्टर तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने कम्पोज मेल गर्नुहोस् जब कम्पोज मेल गर्नुहुन्छ कम्पोज मेल गर्नुहुन्छ देन आफ्टर तपाईँको चाहिँ यो हेल्दी लिभिङ नेपालको चाहिँ इमेल आइडी छ HL Nepal two thousand seventy seven at the rate Gmail dot com so so uh, तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो यो इमेल आइडी हाल्नुहोस् to and then after subject हाल्नुहोस् अब सब्जेक्टमा के हाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ के अर्डर चाहिँ यहाँ गर्न गइरहेको छु भने मेरो एकजना क्लाइन्ट कञ्चनपुरको हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ टु थाउजन्ड फिफ्टीको प्रडक्ट अर्डर छ सो त्यो कारणले गर्दा कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन अर्डरमा परेन न्यु अर्डरमा पऱ्यो सो म न्यु अर्डर भनेर चाहिँ यो सब्जेक्ट लाइनमा हालिदिन्छु एन्ड देन आफ्टर तलपट्टि चाहिँ के राख्नु राख्छु त भन्दाखेरि यो उहाँको नाम उहाँको फोन नम्बर र उहाँको एड्रेस चाहिँ राखिदिन्छु ओके सो तपाईँहरूले पनि यसरी नै राख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यहाँ राख्नुपर्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ प्रडक्ट लिस्ट र deposit slip so product list र म डिपोजिट स्लिप पनि यहाँबाट चाहिँ तान्छु ओके सो देन आफ्टर त्यस पछाडि चाहिँ प्रडक्ट अर्डर हुनेछ ओके सो um, यो र यो स्लिप चाहिँ लाग्छ मलाई I will check it okay one second फेरि पनि म चेक गर्नेछु यो स्लिपलाई यहाँ तलबाट किनभने सेलेक्ट कन्फर्म गर्न आवश्यक छ सो यो स्लिप हो is that slip no it is not उहाँको चाहिँ कुन कुन थियो त भन्दाखेरि यो थियो टु फिफ्टीको एन्ड देन आफ्टर उहाँको प्रडक्ट लिस्ट कुन थियो त यो थियो यस सो फेरि पनि एकचोटि यसलाई म कन्फर्म रिकन्फर्म गर्न चाहेँ ओके सो फेरि पनि म यसलाई रिकन्फर्म गर्न चाहेँ यसलाई क्यान्सल गरेर हामी चेक गरौँला अहिले सेन्टर पनि ओके सो फेरि पनि म एटेज यसलाई गरेँ किनभने आई थिङ्क म त्यसमा कन्फर्म थिइनँ जस्तो लाग्यो द्याट्स वाइ यो स्लिप र यो उहाँको अर्डर थियो होइन उहाँको यो स्लिप र यो अर्डर थियो भनिसके पछाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले हाल्नु पर्यो okay I don't think so. That is product list. I have to confirm it again because it's quite confusing. Malai confused lagi rahi Maybe can I drag it? No. One. Go to drag gare maile. Kina mani yo 2000 ko sleep thiyo. That's why I drag it. अनि also I can drag it किनभने यो कतिको थियो अर्डर टु थाउजन्ड फिफ्टीको थियो सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो मैले चाहिँ रिनेम नदिएको हुनाले चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो so name email number maintain order address यसरी चाहिँ तपाईँले हालिसके पछाडि चाहिँ आफ्नो क्लाइन्टको चाहिँ अर्डर मजाले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन जस्तो म पोखरामा छु उहाँको अर्डर छ कञ्चनपुर जलरी शान्तिपथमा छ र उहाँको प्रडक्ट लिस्ट छ यहाँ अनि त्यस पछाडि उहाँको चाहिँ ब्याङ्क डिपोजिट स्लिप छ सेन्ड इट ओके सो अब यसरी चाहिँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ अझ यहाँबाट क्लियरली चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कन्फर्म गर्नको लागि सेन्टमा जानुहोस् होइन सेन्टमा गइसके पछाडि चाहिँ मजाले हेर्नुहोस् होइन कतिको चाहिँ डिपोजिट छ यहाँ होइन अभियसली पनि ट्वेन्टी फिफ्टीको छ अभियसली पनि यहाँ पनि ट्वेन्टी फिफ्टीको छ सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले एकैचोटि फरक फरक ठाउँको आफ्नो क्लाइन्टको छ भने चाहिँ फरक फरक ठाउँको एकैचोटि नगर्नु होला अलिकति फाइभ मिनट्स टेन मिनट्सको ग्यापमा गर्नु होला जस्तो मसँग अर्को लिस्ट पनि छ एकजना लीला बहादुर राई होइन उहाँको अर्डर पनि गर्नु छ तर म केही समय पछाडि फाइभ टेन मिनट्स पछाडि अघिकै जसरी सेम प्रोसेस चाले चाहिँ चालेर चाहिँ म अर्डर छु थ्याङ्क यू सो मच र भेस्टिजमा जति पनि मेरो टिम लगायत जति पनि इन्टायर फ्यामिली बढिराख्नु भएको छ आई रियली एप्रिसिएट यु र विशेष गरेर मेरो टिममा जो इन्भल्भ हुनुहुन्छ अभियसली तपाईँहरूले एडभान्स लेभलको कुरा पाउनुहुन्छ मैले भन्ने बिलिभ गरेको छु किनभने मैले एउटा चाहिँ द डिजिटल नेटवर्क मार्केटिङको कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई चाँडै नै दिँदैछु सो त्यो कारणले गर्दा तपाईँहरूले भरपुर फाइदा अभियसली उठाउन सक्नुहुन्छ टिम साइमन राईमा okay so thank you so much everyone जसले यो भिडियो प्रोभाइड गर्नुभयो उहाँ पनि तपाईँको वान अफ गुरु हुनुहुन्छ don't forget to subscribe our YouTube channel again तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सी यु सुन यस्तै कन्टेन्टहरू म तपाईँहरूलाई चाहिँ लिएर आइरहनेछु okay thank you so much